proceso de software libre porque es acceso al conocimiento y el acceso al conocimiento lo que genera es eso, salir a resolver los problemas que presenta la escuela. Tal es así que, por ejemplo, una de nuestras escuelas, donde como en muchas hay una brecha tecnológica importante desde lo económico, hay interés por obtener una pizarra digital táctil, a lo cual es muy costosa, no sé si conocen los valores, pero rondan, yo tengo imágenes ahí porque podemos verlas, entre 7.000 y 10.000 pesos sale una pizarra digital. Lo que ustedes ven acá al lado, que vamos a operar un ratito. Es una pizarra digital desarrollada en una escuela técnica. Me la estoy presentando en Windows porque voy a hacer soporte de allí para después mostrar unas diferencias con el Linux. Este lápiz hace que esa madera se convierta en táctil. Y si yo me paro delante de ella, se hace táctil de remera. Lo que sea que se proyecte se convierta en táctil. Uno piensa en esa tecnología y imagina algo muy costoso, como puede ser una pantalla táctil. Sin embargo, desarrollar esto se hace en una escuela técnica y el costo de este lápiz es 30 pesos. El acceso al conocimiento y el software libre achica la brecha tecnológica, sin duda. Y la escuela pone todo ese conocimiento en Internet, en la página propia, para que otras, claro, imagínense muchas escuelas solicitándolo, pidiéndolo, y los chicos fabricando visitos de esto, ¿no? En el taller de electrónica, con el... Entonces se convierte la escuela en una fábrica de pizarra. claramente la escuela comienza a dar su debate y se da cuenta que lo que tiene que hacer es desarrollar el acceso a esta información y monta tutoriales, imágenes y toda la información necesaria para quien quiera pueda acceder a esto. Entonces, hay una página en internet donde está claramente paso a paso para convertir cualquier pizarra en táctil. Esto está desarrollado con software libre, también camina y funciona con software privativo, cosa que si un docente por ahí está arrancando puede utilizarla con lo que conoce. Eso es lo que hace que el trabajo sea colaborativo. Todo eso hoy está en la red y seguramente, y es lo que está ocurriendo, otras escuelas toman eso y lo mejoran, lo modifican y resuelven problemas que todavía no están resueltos. Así como se van generando en distintos lugares de la provincia y del país desarrollo de software propios. La escuela técnica en Argentina desarrolla hardware y desarrolla software. El tema es acceder a ese conocimiento y mientras mayor sea el debate sobre este tema, mayor serán las cosas y las producciones que saldrán de las escuelas técnicas. Pero salen cosas muy, muy, muy, muy buenas que realmente contagian a los chicos, dejan huellas en ellos. Los chicos que participan en proyectos de estos, sin duda dejan huellas en ellos porque yo los voy conociendo y veo cómo van siguiendo algunas carreras que egresan relacionadas a esto o cómo comienzan